wong kuwi nek antine apik ngomong elek iki jan-jane yo iso mboten kok gak iso ngono iso ngomong elek cuma arep munekke lho ora mentolo mergo antine apik wong antine apik ngarani wong ireng nah ireng ngono ku yo iso jane tapi arep ngomongke ku ora mentolo Mas, aku ireng ya mas. Sopo sih ngomong. Nek kuningnya ora sampean kuwi. Tapi manis. Padahal ireng karo manis yo kelire yo padha wae. Tapi rasane kan beda. Lene hati elek, ngarani wong ireng nang ireng kurang lega Aku ireng kok Mas, ora ireng tok ya gosong nek kowe kuwi. Ireng ya kaya kancamu kuwi sik ana jelaret-jelarete. Nek awakmu meges sak balung-balunge yo. Wong kuwi nek atine apik, ngarani wong lemu nang lemu ngono ku ya iso, tapi arep ngucapke iku ora mentolo. Mbak, mosok aku lemu to, Mbak? Ora oh, deh, samanku montok. padahal ya bunder ser gak ada geret-geret aneh belas tapi ini wong hati nelek mbak aku masuk lemut mbak ya orang lemut tak deh ya gajah abu <laughs> modelnya ngono gua kok ngono mulanya ya wong niku nek hati nelek angel hidup bermasyarakat niku angel ora iso urip kumpul wong akeh ora iso tapi atine apik mbok urip nggone masyarakat model piye wae iso mbok urip kumpul karo sapa wae diterima nek atine apik niku wong atine niku nek apik ya weruh nopo wae ya dibiji apik weruh sapa wae ya dibiji apik nek atine apik tapi nek atine elek ketok apa ae dibiji elek ketok sopo yo di biji elek gampang di tenane wong niku nek atine apik yo ana tangga sugih yo di biji apik ana tangga melarat yo di biji apik mbak pulone omahmu kok sugih mbak sugih deh wong wiridane kenceng nyambut gawe gawene mempeng yo pas dadi wong sugih Lah itu omahmu kok meluarat mbak, panjang disayang gusti Allah, coba nih gede, entek dunia nih, wih mono wong istimewa loh. Tapi ni hati ini elek raiso kan ngono. Mbak, kalau ini umamu kok suge mbak? Suge deh, ngora beres. Ini sabahnya gunung kawi. Itu yang ngon-ngon papa. Aku gelom ngono ya suge kewit bian. Cuma aku mau ngono yang aku kiapian. Neng etane umamu kok meluarat mbak? Melarat wong kualat mbak. Ben dirasa, wong resek yang ngono. Neng awakmu kok melarat berarti awakmu lak kualat. Bedo, nih aku ngene ya coba. Wong ini atene ape ya? Ono wong lanang bojone ayu ya dipiji ape? Ono wong lanang bojone elek ya dipiji ape? Eh, cah kuwi lho bojone kok ayu, pancen bocah pinter kok. Cah pinter karo Gusti Allah ya dihadiahi bojo ayu ngono kuwi. Lah, kuwi bojone kok elek, pancen sabar. Dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Dilatih kesabarane kuwi mulane iso telaten ngurmati ngoning-ngon model ngono kuwi. Lah nek ati elek ra iso kok. Mas. Bocah kae bojone kok uwayu Mas. ayu Dik, wong dukun kok. Dukune kendel. Oh, engko entek wate dukune yang mencelat sing wedok. Eh, lah cah kae bojone kok elek, jane cah goblok. Cah goblok yang ngono kuwi lah bojo elek-elek. Pokoke ngono, nyongko sak nyongko kuwi apik nek ati kuwi apik. Wong um, bengi-bengi itu kurungu tonggone no jeding geraja geraja geraja ini hati ini apa? ya Allah tonggok kuwis wudhu harap sholat dalu bendino yang aku kok iso tiru kapan aku iso tiru dan ini hati elek ya orang kurungu tonggone no jeding geraja geraja bengi-bengi ya pokoknya tak titen ya anggar sing lanang nomah ya keramas terus <laughs>